bi baldisaf vivi berantun yang go gona gerbisidu baldijam hilulahanit ami beegadu tole antillinil butam bisatun Ulu ulumi jisatu tole dalbo baldingahibu Amin. amim gannasan umukona tilkarma nina baldijara kiu mangidan dan tara tilkan bison amaka yawun atilkanin borongkon borongkon gerbisi amaka bison muktum duk tadukta Тогда Данка его сатин, эки тук, эки ербилан триликкера, поиси все, ербором кона макав, поитнен, имкоматли. Ту, ту это, ту, ту сала. Амуру угулал дула ушамила. Улюм тумасава. Атылыпта лугу моғады деген кив, садик тулан кигир кура. Школа лай хурусау. Надан на миссии бисау, илте сау бисау. Яккиду и хурусау. Яккума на ниду. Учитель кивушами иду, школа бисау. Дин класс по монасатаду. Тадук мунер. un shotin tudancanala tudancana tu школа тем бison jakuna anganisi jakun kelas pemanakka bison terus jakun kelas pemanasa do taduk muna muda turula turutu ucicca in kelas pemanang jangan kelas pemanang Kosikkawa nella hurum armila armi di beljuran nganiwa taduk musum amin tali busel chabusan animo asinosan kusam jeng kelas ucik na hidu amin nun mi nganiwa chau tari tarinyo busel jena asinosan taduk ta 인격이 따도 인견긴 그간다 인기는 아낀 사스카 그리비시 아이시 니시 후테시 그간은 인기를 무시하미도 억니비 따비기기를 Лена, Тоня. Мама лагала мисав. jurjar an ngani jurjar tan ngani wodi ngem yakunjar na disidi no meso mu konti hishe yim ni mari yakunjar na disidi na ngani do meso odi ngem kim ni kim olgi wanuna udigir tikandu lidi Затыльканин Ранин, Дигер Владимир Константинович. Ходыхтары Рота Камнитин, Райерный диван. Мандымдары Хавалин, правительство Буша, Дюр Орден трудовой славы второй, третьей степени. Terung koran ngayon yung mga dindisaw da. Allah, wapos ka lang ang umang. Pari bisaw, juga sawon. Juga sawon, yung nisawon. Lengkal do. Te pite mo tel do. Taduk. Balani wa tayik tamaruro. Wota jana. Wota jesaw. Tayik. Aruro tayik tayik tayik. Tugani wa tayik tarawo. marttırdılar. Marttırdık, tuğcandık, tuğurlun kaldık. Yani Gitlerinde gittiin, taduk ben hamut Gitlerinde gittiin bisi. Taduk, tas jaun ja maidinnakaan huikaaristelu. Tolibi sanodu stado anantar bujugikkuunatin du kitchen kitin. Pero yung nakaro ng natin, tas sa ako ahot kikil dubukta, in bulta nito. Tawali bi juwa sawa, yun yung dutugul do, wapos katya na, usya nila dito sa, at mili, at milisat nga di, gadok musume, tawali da, balak ahilang, valattavan ahilam. Ahil gerbin Маша, Манинер, Якундевандук, Аминин, и Роберт, Дмитрий, Аминин, Удигер Валентина Трофимовна, и Кантер Удубигерен, Ирамай Санда утырдыла, тадуда, Удигерен больница дела кулайса. Ну, ahila salatar di baltilta keshav baltiran taduk gev amal gev balti tuve baltisan pluralid taduk huidi huidigiv atkarni jua baltiran vale bisi. Haduki jimu jurjaran nganiwa, yihun duduk. Koka hun kupinga hitin tu itu sok stadum tu sok kali jeni. Edu hawal ilchau. Poli edu bisot sok hos. Sok hos tu hawal ilchau. Naman angin kiu. Nim nim nit mola oyan mona kiu. Taduk hawal ilchau zavhozit. Совхоз тут. Lakosuk awalchaw dinan naniwa Кадук, директор Талибисан Алексей Дмитриевич Ялдагир, Гиркимини, Кадук Курусалан Тары, Мукану Мусан, ну, Горово Сархавал Татар, Казах, Казахстане Дукамусан. Димхавальчар, да, исполняющий директор. Усаугуров Хавалда. Пырвинер перестройка лома хитин, толи галаина рубшиоса на диханду. Перестройка да хитин. Магазин да якунда, sami sijjini murdukada hakata chailda aranu Arenusaunan de putte. Tali huteli huikukar. Liikunnida jengadisan uliure. Hörö president huntó dekink Putin országán, hörö innun ajetmar ország. Uuriun oden, gyöptilun oden, antiktikin havoda oden. Ördöladdı tukar indirú. Le plat de le